webaze okutuuka ku mpewo za hgtv nga bulijjo tubeera nemukadde waffe tamala emirundi okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezikazizimu mujja kusonyiwako okuba ntino tukereyemuko naye ebyalema eh, wanyina okweggala bye bibadde bitukereyesezzaamu naye tusobodde bulungi nyo okutuuka ate ngaolunaku olwaleero tugenda ah, kwongereza kuwali bwe twakoma ku butambi bw'omukulu tamala emirundi era tuleetedde obutambi obwo bwebutukereyesezza wanokyabusunsulanaye mubuwagala nnyo nawali okulaba nga tuba tusaako obutambi mubwagala nnyo ah, bangi baali balowooza ti nebintu bino tebiriiyo naye eh. ebintu bino gyebiri era ensonga lwaki olwaliro tukomyewo tulabe nanaye nno ebintu ebirala ebisigalidde kale nno gweomulungi omulabe wa hbtv tova ku pulogulamu yo eno ettaala nabagamba nti nno gwe ayagala okugiteekamu sente pulogulamu yaffe eno obenga gwe sponsa waayo eri osobola okuba ku simu notmusanvu noti tano ojje tukolagane tulabe bwe tuyinza okuteekamu ebirango byo n'ebintu ebirala byonna naye ate ejjukira tulinawaawo mu maaso ekijja ekyamaanyi bwonaosanga ngaekyamaanyi kizze sente ziyinza okweyongerako kuzetuba mm. tetusuubira okuwa so bwojja nga bukyali oyinza okugenderaku mutenaye abantu bagiraba abantu bagiraba kale mukulu tamali minkusajja okulaba kulika ate ababadde bakwongera baadde banziseera naye omwaka ogumalako eh, anti kakati hmm. naye gwe nsompesa wakuzajja kakati bali abaali banzise luli hmm. bebaali baguze nabakwatanga tebanajja nembyogera hmm. babawe emiliyoni yaga atano baali basabye kikumi ate ku luno olwokubiri oluwedde olwa wiiki eno ebyuma byange byatunula andite ebyuma biri hmm. katinkuteekamu nti oli denja katiko buli wekakulaba wonna kakulondoola ah, tebasobola mbategeera kakati hmm. nemutunuulira eri abaana wa pulezidenti hmm. mu miitingi najja kuserena nayogera n'abasajja ababodaboda abo basatu bibimu byange ebimulabu sajja ne bavuga okwolekera ewangeababooda babadde ebiragiro temutoka ekajansi ku polisi mu ripoting nenkubira owa ekajansi abasajja baliabo bavudde ku serena naye hmm. bye babagambye byonna mbifuna mhm. bagenda okutuuka ekajansi nga information yatuusedde eh? tebakyamana ku polisi webajja naye webabulira manyiri diru mweri bonna mwebali era bampa gavumenti yampa abasirikale bangi abankuuma hmm. naye nabo mbalagako mugende mugambe bakama bamwe mulabe ebyuma byeneno si mitingi mhm. bateesa mbalaba kakati jjo era babadde batudde hmm. sajja n'abagamba bwemulaba temunajjamu omusajja oyo mulina ekizibu omanye eggwanga eryo kambabuulize eggwanga lyolina bomu gyemutuddeko temunagiraba era mwalyagadde nnyo egondi divisional ez'abantu ba bulijjo hmm. ezimpa omukisa n'enjogera ne radios kaba nabaga nti omupakistaani oyo ono yakwatibwa yajjangamu oganiza ne bamusibira ewaabwe pakistan hmm. ekalaki bamwongeddeko n'abala bana bebabadde bakola emirimu akati balala bana bamusaba emyaka musanvu n'ekitundu ne bamutanza nedoola miliyoni satu hmm. kati bakutte n'abana kakati eno kooti y'ensi yonna gye mbadde muyimbirira wano hmm. abaganda bagamba tulweyagaliza mukaikitawo lutta nnyo <laughs> mubadde mujagaliza musebe hmm. kooti yensi yonna ngaemaze okufuna obujulizi ku mupakistan yasindise wano ekibinja kiriko abantu kikumi bebagala anti bebatta n'okutunda naye ngaabasingako obungi basawo abalongoosa temugenda kusigaza basawo mhm. abiri mu musanvu bo bakuntumya ezimaze era bagenzi ba pulezidenti n'abagamba eh. mm. mugende babatwala mutembe nyo kyola bagala bwebalowooza hmm. nti nze mirundi nze nkolagana nabano sikolagana baisisi nze mwanumba omwana ge bamuta nebabimujjamu mwalubatikuu era dokita nabuuza omukazi yakaaba ha mirundi namuddawa bwebalowooza ndi mukambe hmm. omwana yafumbirwa nambulaku naye nga nyina yamanyi yafumbirwa kakati atuuka okuzaala omwana yali walubuto atuuka okuzaala simanyi yomwana yabula oba nyina yamugaba ewala oba wa sinoonyo hmm. omwana agenda mudwala tebamutegeera nti mwana wange era omukazi bweyakaaba nagamba nti ha mirundi anzise dokita namubuuza nti mirundi ki omukambwe kyatema butemi negabuni yakyo nakati nkinoonya ate ate omwana yazaala balongo bamugjamu balongo babbako omu naye laddu ejja kkuba obajja mukaso ba endikaera eh. ku maca naye tesirwana ntalo nyingi kati mukitegeere bo babadde bagamba ti mirundi kasitayogera tebabadde bagenda okunzisa kamboogere bagambye nti mirundi mba temusirisiza tugenda kuwa ku kyokya hmm. lwaki abantu kasaba nategeera bajja kulumba amayumba gaffe bagoki hmm. kaganize mbagamba nti nedda teri mwana kusomera abaana abawala bakola ensobi nebagamba nti kankuuma olubuto nga nokulya emmere baleme edulaba omusisa bwafuna olubuto toga nti lyegandula ligenda muwonya hmm. kakati abantu ba uganda mu mawulire g'empapula tekiriimu noono yennyini ono atema agenda e, e. ono atema kuwali ku lisiti kubalira okutwalibwa ono naono kwali era bali bategedde kwali ku lisiti naye ayinza okuba mumanyi babajjemu emisango ena mm. eyamanyako n'atayogera neyakolaki atema naye omusajja ono akubya abaganda oba twamukolaki talina muganda gwalese mu gavumenti okumanya bannange omulenzi ono yatukyawa mm. era nserekuba yesimbyewo ku bwa deputy speaker ensereko mm. era kamukuba era kkulu byamukuba kubanga babadde muganda wa bobi waine badde bamuwadde sente wenaalemi nkalulu yakanonyanga namagye kubula nze matiiso mbaku bemigo mm. nabaga nti nyanzi yajja ewange naŋamba tinjagala ontwale wa museveni muganda nge byebamuyingizaamu byesaagala nolwokuba mm. pulezidenti ali bulok ne babi wayini yajja ewange nakyogera negundi yajja nakugamba nti okuzirawinga ku bobi wayini basookawo abbe bikulu mm. bantu ba museveni bennyini balwana nabo bebatekamu sente kubiwaina bebikulu nagana kamiliyoni nagana ono gwebasembayo kyolambaga nti politics mukisa akati abafubuusa ate kati bakyamukolaki yasinza ekibiina ekinene mu ggwanga ekiri ku opposition abazungu bali kuye kati bwebabuuza tiani yasindisa amajeewe buli omu ekyo waliokirabe bwe yagenda keeruuka mm. ne bakuba gundi bamukubatiya gaasi ono mbayo yalajala era naddayo amuyambe ndooza baali befudisi nga balina ebyabo kakati mbagamba kyekibinja kiri wano eh, anti bo kyebatya kakati tebagambye kankyogere nti bannayuganda kikumi nga nabasingamu obungi basawo mumalwaliro abalongoosa babanonyerezaako abe koti yensi yonna ekyokubiri ana mu musanvu bo obujulizi bwawedde batwalibwa sawo yonna batembanye hmm. kakati nze kasaba agayi nti bansirise nti wano ekigenda obaleetera obuzibu musirisa oyo nange negamba kambyogere nga tebanansirisa mm. kubanga katirira ate mbagamba titemusobola eggwanga tirisobola kukwatibwamu bantu ana mu musanvu ne batikibwa ku nyonyi ne bagenda e heege eggwanga nitategeera kubanga e heege totumalooya oyina kujjayo ki gwe kenyini bwoganda nga international police ekunoona mugenda kulaba abeetuuka omu ku basawo gwe bawayiriza emulabu tiyafudde covid yeetuuka bwetuzi n'omusajja dokita ewerugazi naye yali atta naye yeetuuka ono dokita omulala eyali alwalinga mukazi wange era mwe mwegendereze mm. namusuula eddalo mwegendereze ekintu ekyakawonya abantu bange kibulambaga nti nebwoba musajja ngaolina amaka mangi sula mu maka gamu so that wene theyino ti esaawa satu tanalabika tebajuliza nti alinaye eh. kati batagerera wa olumu asula no beera ne fixed ekintu famiry yamwe kibagitegererako mm. guntakola kino olaba esaawa zina aluddeyo problem kakati nze ewange kambabuli ekyawonya mukazi wange oyo gwe baali batta banaabattanga abakazi oli yamukubiza esimu namugamba owaali ejukira omwana gwe wasomanga naye bwotebooti nga esomero lyayogerako teririiyo namugamba nti eh, nakomyewo mbadde bweru ndi mugagga njagala kuwasa ndi nze nafumbirwa dda ee eki ye oyina emotoka gyovuga avuga benzi hmm? eh, nambuulira aitresire enamba nenjizuula nimbakwata nga batemu bwe kyebakolanga kayigula yakyogerako nti kyebakolanga befuulanga abakumanyi nabudde egindi ojukira omulenzi yasambanga enyo akapiira katowulira nakumunno nti akuwerekereko babamazanga enaku nnya nebabakolako ebyensonyi byonna nebalyoka babatta ebifaananyi byabakazi abo bebasse byatwalibwanga ebiweru ngaliwabigula e, okutta abawala hmm. abakazi kyali kyakulaga ti pulezidenti museveni n'abakazi abamuwa obululu block of votes abayambi era babasuulanga ntebe to embalasi state house ne special forces okumanya abasajja abo baali bazibu baayina nenani government organization baayina akawunti mu banka y'abazungu ng'erina milliyoni za dolla musanvu nga bawola nokuwola sente bakwata abasajja entebe nga bwekiba amanda nga balina emiliyoni lusanvu kwakawunti nga tebawo kyamanda ah, nze lolo yange yali naye amasimu gaabwe gonna gaddako nakwata esimu webali nti bebamanyi kagati nze gundi mukyala wange oyo nawona kati ku luno bamukubira ogwokubiri bamugamba owaye tulina empeke zetutunda simanyi mpeke ki tubadde twagala okuwa obwagenti mukati wange atunda empeke awo kalinga empeke <laughs> era yabategeera nti baki nendyoka nkakubira esimu kaali wandegeyoawo akawala bekani naye ondaba naye gwendi musumeni <laughs> nagugulati waliwo nakweze yali akazigiddewegali nengagakawepiritoni nkakime mukofi nkuwobukadde nasanga katemi naye tujja kutemera nja kukwata nebwolikola kanvuma eh. omanye obutemu obwo obuki obwo eh, katoka nebukepankapanka mm. kakati akekakola ko kakati esimu yebwenjikwata esimu yako akawala ngenda ogiteeka mukyuma kyange nga nerugazi dokita agikozesa yemu yemu ngenda okulaba ekiruddu nga yemu eri gyebattiranga abantu ŋŋenda okulaba e, e, e, mwanu batikuku nga namwe mulimu agiina neruwaga nga mulimu agirina esimu yeki kakati nemugamba niwaedokita ono edokita esimu eno nga etano nosa nosa avoletesale oigwenasula eddalu ono yetuga tembo ayita tembo tulagako ejo gwe libagwa mutwe kakati bano pulobulemu gyebalina nze nategererawo bwe bategeera nti manyi byebakola kwe kwagala bankube nve ku purezidenti nebemubulya bintu mbeere mulalu mbeere muki nebakwata akasajja kano kano kano kekakubanga kale kankuba <laughs> eh? eh? emyezi eki ninabawasa ewange naki kulubya naku mwagaze miliyoni kikumi kulubya ajja kufukamira ajja zireeta ayagale tayagala kulubya nakasajja kano bajja kuleeta sente ewange miliyoni kikumi teligenda mukooti nzayavulawyas abaana bange baloya teri bata wanya ajja kuleeta ate anti bankuba mumawulire emyezi ena hmm. nayegwawalawakonga bankuba buli lunaku ne bankuba ne bangoba ku tv zonna ne bamwenyabwenya buli pologulamu yange yonna ne bagisiba bategedde mbayinakoki naye ate singa banzi takyali ate singa munyumba nsonzita nenvunya ogisasula hmm? kakati tude <laughs> kyetwogerako kiki hmm. mbagamba mm. tibaali tebayinza butatta bantu kuba mugenda kuwulira wano ti omutima gugula dola emitwalo bwegiti amawugwe gagula dola emitwalonkabawo eh, mm. mm. kakati bali abasajja bayisisi bazze wano kakati tembagamba mm. ti nno mukifo kyokunzita kankyogere nze kambawo amagezi nga gavumenti gavumenti eveeyo butereeva egambe tulina okunoonyereza kwetukola ne kooti y'ensi yonna ku bigambibwa nti mu uganda mulimu okukola ki okutta abantu nebababbako ate kyebagamba nti babijja kubafu babikugjamu owulira batwalabiramu nga bikolaapaana eh, ate abachina balizewan mumusinga abachina bafa obungi abapakistani balizewan mm-hmm. batwalabiramu owulira mm. babiteka mufiri yes kakati nze mbagamba tukkirize ngaeggwanga the government should come out and tell the public we are carrying out a joint investigation with ICC on allegations that some of our medics are involved in extracting organs uh, for naye mukulutama nekiti kyandibadde kizibu eh. olaba batuusa okubuuza minisita kuba ensonga ez'omuntu eh. nti bawamba abantu mugwanga nebababuzawonga tabimanyi anti gweoli ku ntano bano badomestic fairo gwalabe nzemmanyi omufu anti nkugambye icc eyejjidde nekwasa era abasajja balina amaanyi ekiwandiko bwekyajja bakiwa minisita wa justice kamuntu nakiwa president nga tababudde bamukubye mukalulu kati kadaga ekimulwanyisa hmm. bamuwadde ekiwandiiko abawala abasinga obungi abagenda ebwero tebaliyo obaolira gwe nekubira akatambimuka abamaziga kyova olaba mbagamba gavumenti bwemala okwogera tulinawo okubuuliriza kwetulina n'abantu 27 abana musanvu babawedde era baguze ne looya baguze looya miliyoni za dollar taa purezidenti amaze obaga amaddi hmm. bwemuba mwabikola mugende mwirwaneko kakati ekyokubiri nga tumaze okubuli abantu abo mbagamba nti tuwere mbagirawo kampuni zona ezitwala abantu ebweru bagenze okukizuula nga emu ku kampuni ezazitwala abantu ebweru yamusajja mu pakistan ekitegeeza bo tebalina nagye bali bo bakuulirwa bo babatwalanga nti zivambala zitwala mu lufula <laughs> ekitegeso ebaliyo ah, anti nkugambye nteke icc eyingiddewo icc yekola ku misango egiremeddwa eggwanga kati bano babeetaaga mujja bala banga batemba enyonyi kati basuubira nti obujulizi bwonabwobulina ati bo balowooza kakati kyekyokusatu nembagamba abadokita abacyo babajje kubanga amalwaliro gaffe gagenda kala bana bagenda bakwata mm. basajonis mm. basajoni baliko nga nkaaga abagenda abadde balongoosa nga batunda kakati kitegeeza amalwaliro gaffe ekyokubiri abantu bwe banategeera nti babakubulamu ebintu ate kakati nkubuye kugamba puresidenti yaleeta badokita abacuba ne babagaana kuba batyanga nti bajja balabanga bakola ki nga bakuulamu ebintu puresidenti nakwata abaana makumi aga n'abatwala eyindi yabasome batwala basatu sente ne bazibba nga kyebagala ye pulezidenti neri eddwaliro ly'okumukaaga kyebava baliremesa eddwaliro ly'okumukaaga bwe liberawo abantu balaga buyindi kubakuulamu baba bali wano anti nkubuulidde nti anti kyenkubuuliddewaliwo <laughs> omuvubuka yali apaakinga awo ngapasa kakandi mm. abaana abali awo ababodabo eh. yajja n'aŋŋamba nti waliwo omumotoka eva mu ggwanika emulago naye erimu ngaomusayi okugira nemukagenda kupolisi bamukwatire nti ateme ebijambi yatadangamukulabika waliwo omukyala yaambi omwana nge yagenda kukola muyenga eyo mubagagga naye agenda okudda nga ayina enkovu wano ensigwa bagitwala tebategeera nga bagijanja byamazi nebagoba embwa nebagoba embwa kakanitembagamba stop all labor companies until we investigations are over. Two, allow human doctors to come to restore confidence wati tulina kubewala the third point ensure ti badokita bano kati nzeekinzisa profesa kanyerezi wali omumanyi mm-hmm. bwe yali agenda okufa yandeezira list eyabadokita bonna muggwanga naye nze sigifulumyanga era siyinza gifulumya munzitira bwereere <laughs> nekitereka kubanga ntya nnyo okugamba nti gundi bamukutte era nemubwambega eh, eh. nze salikoze bwambega lwansonga hmm. nemanya nti gundi bamusenyeze musenyeseza yes maidyange etyanyo ebintu ebyo kakati bwokulowooza ekyokusatu tibadokita bano bebabuulirizaako mubakwata empolampola hmm. mugenda okulaba abantu abakutembuukuliza emigo abanoonya badokita emirimu Eh, emisinde ate ekyatulago ndi kiki ono omwana gundi amukubi ono omwana katesumba hmm. oyo gundi oyo abadde minisita bamuwayirira mbu eddwaliro lyerikuulamu eh, ate tyagwamukalu yabakolera eddwaliro abantu batya malwaliro okukamala okamazi kati anti nzenkubuuliddenbagamba nti nze nkugambye hmm. the government is aware nti abantu a number of people have been blacklisted by icc some of them have been issued with international warrants of arrest kakati nze nebagamba bo nebagamba tibabagambye loya yabawadde amagezi nga mulaba bwe nti kuba bampa abaserikale wakanebagamu mitingi mhm. yaabo mukiraba mhm. e loya yabagambye timusooke musirise omusajja oyo kubanga abantu olunaawulya ku sitoole batutta no we can put up mitigative measures mm. let lukunda come up mm. as government buli abantu tiwe investigating amalwaliro mugakuume nga tewali afuluma tewali ayingira kuba mujja kusanga kakati nga bye babadde bakolemu ebibokisi byabwe badduse nabyo kakati gwe abagala okutta bebana bekozemu akabondo bebatwala ate kakati okuva lebaweze tebali kikumi tokyayinza kwesiga n'omu kubanga bano baali bagenda okunzita luli omu yajja ula natuma mukwano gwange nagamba nti nze negwe nalingenda okutta nali simumanyi anti gwe bayiita tageti era bano yaŋamba nti bano betwali tutadde awo ku kyalo ebaali bagenda otubulya nti oyo ngaoyingira ewuwo bo bakube ndikwetuseyo oyo ate nomukabira nga batalako edube webavaeaaedefinitly kakati tembagamba temusobola kutuula ku mpiso temusobola kutuula ku infomationi eno letthe government come out and explain to the public that we are carrying out the icc is carrying out investigations allegations on human extraction and gund everybody could be found involved will be surrendered to icc ogundi muteekemu measures nga amalwaliro gakuumibwa kuba tetuyinza gwavoidinga consider bringing cubany doctors especially musajale kakati ebintu ebyo byebatwala basinga kwagala bantu bali wakati wa myaka emekakakati nga tetunagenda kunankani kubanga tugenda twagala tusoke tuwumulemu tulke tugende ku nankani naye waliwo wano obubaka obunkoledde obulungi agambye nti no uh, sebo webale nnyo pulogulaamu yaffe omukukuna butaamale mirundi nkutumidde nnyo sebo gavumenti yakkiriza naffe tukwatagane mm, nayo tujjanjabe abantu baffe eh, eh, kansa sukaali omusajja waffe oli omuntua eh, yaweereza mesaje kansa sukaali uh, puresa n'ebirala n'ensigo n'olwensonga eyo mu kifo ky'okugenda mu malwaliro okubakuulamu ebintu ebyo <laughs> omukulu awandise bulungi mu bukiwa kyogera mumalwaliro bakulamu ebintu ebyo mujje abajjanjabe bwoba tolina sente gwe jangu kanser uh, blood pressure uh, e, ekibumba kidden alusars kakati nabawa nenamba noti musanvu noti emu munana musanvu musanvu emu emu mukaaga noti musanvu noti emu kinana mu musanvu nsanvu mu emu 16 gambye nti mugende mujjanja bigwe gyebatabakuuliremu bintu ah. tugenda kusooka tuwumulemu katono tukomawo n'amaloboozi mukulutamala emirundi gatuleetedde tuwulize katono oluvannyuma muweereze emeseji ah, ku not 7 not 5 ng'obuuza ku nsonga eno gye tuliko leero tuli ku bya kidneys okujja nga mukulutamala emirundi a n'atuzaayo keri naye tuli kugamba abasabo ababadde batukuulamu ebintu byaffe kakati waliwo ne kano kankayisizewo ddala ndowooza akaabana ah, abakulu aba angel films basangibwa nansana kujenina pabu eh, kulidda eganda bazigambye bazanya films comedy n'okuyimba era twaniriza oyina eyanditaza okutwegattako tukwaniriza kosa ne bamaneja okumanya ebisingawo eh, abakubireko ku simu yaabwe noti musanvu tano mukaaga bisatu simu ŋantyamu nga tiggwayo teggwayo teggwayo kale nga bakola n'obulango eh, bagambye nti nno basange ku facebook yabwe page angel family filmes oba ku youtube angel family filmes official naye enamba y'essimu eno gye ba mbakulisayo nnyo mukuumulakoko nembibaza okubeera nga mutandika pulogulaamu yaffe mukutaala kaakati tugenda kutandika okuwulira amaloboozi mukulutamale gaatuleetedde muwulirize nnyo muwulire engeri abasajja bano tebaali bakuulamu abantu ebintu mukulu ifani uh, webali kuweereza mwami kwezi ono kasiri ifani kasubi ku masiro yagala okwebaza mwami tamale ne bwino we era nze njagala nnyo president museveni awulirize nnyo ensonga ze enkulu nnyo naye walwaki tazisaako ekisira ekyo kijja kumuyamba nnyo nnyo okumulaga amazima nsigadde ndikasiga ivani wali kumunaku ekasubi agambye nti we bali kuweereza lwaki muzeeri abantu abo abakwasisa ekyo egyo ejyokale katusobe kuwulira mulowoozi then oluvanyuma mugala kusindika mumesigi ku nsonga eno enyini awo atandika bagambe mulimu nonda abatu have to make them understand this is a very nice deal that we should ignore. You know, from that time, it has been very complicated. The guy knows where I work, what I do. and actually, even the challenges I'm faced with, so I don't have any escape route. Yeah, but you, for, for now, these guys, you tell them my name is Sam. I want to use that name because now these days of recordings and what, things are becoming very tough. If everybody this test me, I tried even going to the doctors, the professor kicked me out of his, kicked me out of his house. It was a very funny situation, but I know I will overcome because I'm meant to do that. I have no option. Everything is down. My businesses are down. balimu nanya nga wotwewo balisa bakyayina So I have to liaise with these people. But the most important thing is that they're so much willing to work with us, they're so much willing to deal with us, give us all the opportunities that we need. And I know things are going to be okay. You, you just be sure. Some, some, some, you have to be very content at this time. We are going to work it. But be very brief. These guys are not so used to yap, yapping. Get straight on. They have been briefed. Of course, I talked to the Honorable. who we've discussed it. They have referred me to, uh, they have referred them to you, so I had to lead them here. So just have to be very comfortable, very brief. She's more interested in the price. And, yeah, she's Madame Ling. Mm-hmm. So that is the main thing that I need to let you understand. Uh, so as you're going to talk, yeah, put it in mind. Yeah, that is the main hope. So that is very fine. But at least let it, let it, maybe this time, let it final time. I don't want to face off with Mr. Tamari again. I want it done once and for all, and I want it to be very certain that we could do it the most secret way that nobody should ever come to interfere. I think she's the one knocking. You, you are the one linda abakyayina abazzeku nema emitima kyembagamba temulowooza nti baagala misi kyayina oyina one point five billion people okalinyeeko lwaki abakyayina bajja wano lwaki okakutteko obigole naye kali kabalaga omuwendo aa omutima gugula dola emitwalo etaano omutima amawugwe dola emitwalo esatu ensigo dola emitwalo esatu kiro y'obusomyo omuntu aliko miliyoni ya dola anti abachina bazza okugula linda tujja kutujja kafuna tujja kateeka kugoka kutteko kakati ogenda kikulutya mukulutaano nga bakolaki ate nfaki nga isiseze kubayuula batya ani kakati bagambyekilomira ali talina ddogoola nze nyiza abazza okunzita nyiza ndebekuba amasasi bokka balinde balabe ayinza okuba mukazi wamasasi ngaalowooza birala oyinza okunumba ewange nolabanga kibira kyereere obunyonyi bukaaba nze mbabuulira <laughs> mugenda kulaba badokita abatakyali ku ddwaliro atuse mwekatamula badokita atakyajja nga mumanya abadde akuulamu anti eh, eh, eh, tugambye ti ah, gavumenti eyo tenanyega gavumenti enaba kubuulira bantu tiwaliwo okubuuliriza okuliwo hmm. babadde batya tibwoyogera abantu bagenda kankana kakati hmm. nze nange kwekwagala okumbalula nayenga nze kanjogere kubaba abagambye ti omusajja obwanaaba tanasirika abantu ba uganda nebikyabika nebakitegeera bagenda kututta kakatite mbabuuza katukyogere eh, katukyogere abantu bategeere nga tebanna bate bemanyi gwolowooza sisobola Ah, nedda nkubuulire nti kanyerezi yajja mm. ne bamukubira kati mm. kanyerezi yajja nandekera lisiti gundi akola gindi gundi akola gindi gundi akola gindi eh, yafa izidedi naye bano bonkya amayumba gaabwe mm. mwagala mwonkya amayumba gondegaabwe nka folowinga wano nti kyeninda naye temukola fujjo abantu babuli anti singa gavumenti erangiridde nti eriyo okubuuliriza tunoonya bantu abantu bano waliwo okubuuliriza kubanga bagambye balina kategoriza ennya waliwo abatundanga waliwo abatambuzanga waliwo basajoni abalongoosa abaabikuulangamu kati we can even have measures tetugamba previous edda wali tosobola kujanjaba mukazi nga mukasenge temuli naasi yanjigeza kiso buli kikola singa dokita akola ebyensonyi ku mukyalo nga nasa eh? tokira nti naye ensonga bakuwuliryeyo kakati ekyo nze kyembagamba can call me Sam. It is my business trademark. Um, 说我什么？我是商友，商友。哦，山姆，很高兴在南京认识您。我来自中国南京。 Oh, Sam. Nice meeting you here at Nanjing. Yeah, by the way, I come from Nanjing in China. Oh, so madam, you also come from Nanjing? Yeah, me, I just thought Nanjing is just uh, simply a name of the hotel or a restaurant. Yet it is also a place in China. Oh, that is very good. Uh, now, Madam Ling, I um, um, Yes, I was briefed uh, uh, by a partner uh, who is now in Pakistan of course, he must have told you everything that you need to understand. Ling, huh? Ling, 你好，帕孔帕清新，三 Q 蹦有中意有可破开心呐。 哦，是的，即使在乌干达，我也 Uh, she says yes. Um, she has discussed everything uh, with, uh, uh, with the Pakistani colleagues of yours, uh, including the minister here in Uganda. So that's what you saying. Oh, that, that means even the honorable, everything has been discussed. Is it what she's trying to mean? Of course, of course. That is what she, uh, she exactly means. They have discussed with the minister and uh, everything is okay. So, any question maybe, maybe you could be forgiven, Madame Lee? Okay, now, uh, we may need to know the, the, the prices. Hmm? Uh, what is the offer uh, for maybe the heart, the kidney, the mm-hmm. lungs, even the bone marrows, and any other part that you, mm-hmm. um, she may wish to take? I need to know the offers. I need to know the prices. Then, then we can go into the field to, to, look for how to get everything. And so, what, what could exactly be the question that you need me to, to, to ask? So, okay, may, maybe we start with uh, uh, the heart. How much is the heart? Uh, sing songs, Song mecânico.